Straordinario momento di, di, assemblea per la città Slow. Orvieto ospita la rete internazionale eh, al massimo del suo splendore. Siamo ad Orvieto perché qui nacque 20 anni fa Città Slow International dall'idea di un sindaco condivisa con altri dei sindaci e con Slow Food nasce Città Slow. Da allora molti passi sono stati portati avanti, sono stati fatte tante cose e soprattutto siamo riusciti ad essere da un piccolo microsistema un, un network importantissimo in tutto il mondo che con oggi conterrà circa 280 città in tutto il mondo. Eh, se uno volesse in qualche modo pensare quanti cittadini sono coinvolti, pensate a 25 milioni di cittadini circa. Eh, un impegno importante che ci ha visto eh, assumere nuove progettualità, nuove iniziative siamo riusciti ad andare oltre, eh, a fare in modo che la lentezza non fosse qualcosa di residuale, qualcosa di elitario, ma divenisse invece un modello di sviluppo per il futuro del nostro, del nostro pianeta. Eh, tra le cose importanti di oggi, della nostra assemblea del ventennale, eh, due per me sono state straordinariamente importanti. Uno l'avvio del progetto Città Slow Metropole, grazie al nostro vicepresidente Tunch Sawyer che da sindaco di, eh, di Seferisare è diventato sindaco di Smirne, una città di 4 milioni di abitanti, eh, siamo di fronte alla possibilità concreta che la lentezza contagi eh, realmente le grandi città, le grandi città metropolitane. L'associazione non perde la sua connotazione, ma le piccole città cominciano ad ispirare le grandi metropoli. Per noi è assolutamente di grande rilievo e poi dobbiamo rimanere al passo con i tempi. Dopo l'iniziativa del patto dei sindaci per il benessere equo e sostenibile che abbiamo Ah, più volte sottoposto all'Unione Europea, ci siamo confrontati, abbiamo individuato una strada di sviluppo congiunta, oggi è il momento di assumerci un'altra responsabilità. 25 milioni di cittadini uh, dichiarano l'emergenza climatica, le città dichiarano l'emergenza climatica. Cosa significa per noi? Significa che i cittadini, le città, i sindaci metteranno in campo tutto quanto potranno fare per migliorare la situazione in relazione ai cambiamenti climatici gesti quotidiani, piccoli o grandi, che servono a recuperare il nostro pianeta, il nostro ambiente. Siamo al disastro e dobbiamo assolutamente impegnarci per evitare questo. Uh, I 17 obiettivi che, de, della sostenibilità che l'ONU ci propone sono sì dei riferimenti, ma dobbiamo essere capaci di raggiungere quegli obiettivi con la maggiore rapidità possibile, lentamente ma veloci.